легко. 勝くん少し元気になって違うわあの子無理してるえあの子寂しいとか悲しいとか私の前で口に出したことはなかった私が悲しむの知ってたから母のことも 丈夫あせっかく降ったのにすぐに溶けてなくなっちゃうんだねそうねマサル君はえ気をつけないと怪我しちゃうわよはい <laughs> でも子供はそれくらい元気な方がおばさん好きだわ くなっちゃうごめんなさいどうしたのお母 驚いたわまさかこんな遠いところに会いに来てくれるなんて寒かったでしょお待ちどうさまあったかいココアよみつこ小さい時大好きだったわよねそうだまさるくんお腹空いてない何か作ってあげる何が好きハンバーグ それともいらない遠慮しなくていいのよじゃあケーキでも何もいらないマサルお母さんが何でも作ってあげお母さんなんかじゃないよマサルマサルくん仕方ないわね私が悪いんだから本当にそう思ってるの本当に悪いと思ってる何を言うの 子供と離れ離れに暮らして辛くない母親がいると思うどうしたの昔はあんなに優しい子だったのに今の私が昔と変わっているとしたらそうさせたのはあなたよ私のことはいいのでもマサルは あの子は母親の顔を知らずに大きくなったのよそれは私今日まで必死になってあの子を育ててきたわでもどんなに一生懸命世話をしたって私はあの子の姉なの母親になんてなれないの美津子あの時はどうにもならない複雑な事情があってでもあなたが私たちを捨てたことには変わりないわ そうね許してくれなくて当然ね日記を読んだの父さんの日記を日記そう だったらどうだっていうの光明寺の日記に何が書いてあったか知らないけれどまるで私に復讐でもしに来たみたいねいいのよ好きにして私を殺して気が済むならそうしたら父さんは今プロフェッサーギルのところにいるらしいのギル誰のこととぼけないでギルはどこにいるの忘れたわ 私たちを苦しめないでミツコ私は悲劇のヒロインなんて顔してる女はろくなもんじゃないわよもっとも男はそういう女に弱いもんだけどまったく女になった途端これだチャラチャラ男連れ歩いてきたかと思えば偉そうに親に説教冗談じゃない他に用がないんならとっとと帰んな。 ごめんね靴屋さんで聞いたら子供用の長靴売り切れてしまったって僕平気だよみつこさんもう帰ろう母はギルの居場所を知ってるわそれを聞き出すまではでもみつこさん悲しんでるえマサル君も悲しんでるこれ以上悲しんでるのを見たくない次郎兄ちゃん帰ろう私 もう一度会いに行ってくるわでも美津子さん次郎早く帰りたいのは私も同じなのよお願いギルの居場所を教えて じゃあ質問を変えるわあなたとギルは本当はどういう関係だったのねえお母さん何ギルって誰お母さんのお友達お父さんのお友達そうねお父さんとお母さん両方のお友達よ そんなに知りたいなら教えてあげる今あなたが思っている通りの関係よ私は後悔なんてしてないわプロフェッサー・ギルを愛したことを行こうえ港だよやっぱりみんなで帰るんだジロ兄ちゃん あの人のプロフェッサー・ギルのために私は光明寺の研究データを随時報告するという任務を遂行したのよだったらどうしてどうして私とマサルを産んだりしたの決まってるじゃないそれが任務だったからよ任務私に与えられた任務は光明寺の妻になりきることだから自然の成り行きで あなたやマサルが生まれたそんな理由でそんなひどい理由で私とマサルは生まれたっていうの美津子さんお姉ちゃんそして今の任務は この男の目の前でお前を殺すこと <laughs> さあどうする良心回路よお前はどう反応するやっぱり今でもギルのために命令なの どきなさい命は雪とは違うんだ僕にはよくわからないけど雪のように溶けるために降ってくるのとは違う生まれてきたらたとえ何があっても生き続けなきゃダメなんだ でも人間じゃない僕にだってわかる命が失われていいはずがないんだ人造人間が命について考えるようになった往診回路が成長しているとでも言うのか動くなお姉ちゃんこれがこれが私の任務なのよ いいわ殺して信じたかった全部嘘だと言ってほしかったそんなことあるわけないって分かってたのにダメだ美津子さんは生きなきゃダメなんだどうせなら最後まで騙されたままでいたかった殺してお母さん るんだジローそうでないと僕は僕はあなたをババカ機械が機械が涙を流すなどありえないは破壊しろサソリホワイト ジャイーを破壊しろこの弾は特製でな。 お前は誰だ俺の名は三郎お前の弟さ光明寺はお前を作りそしてその次に俺を作った嘘だ嘘じゃない俺はお前を破壊するために生まれてきたんだだが俺はそう簡単には破壊しない まずお前の性能を確かめるどうした力を見せてみろよ兄貴おいおいお前の力はこんな程度なの ギルはそこにいるわえ それじゃ足が冷たいでしょ長靴サイズがよくわからなかったから少し大きめの買っておいたわ憎かったわ美津子が私に懐いて日に日に可愛くなってくるのが憎かった <laughs> 任務のために 幸せな家庭を作るしかなかった自分が あいつ打ち上がったぞ急げうわ 潰せ破壊しろ心の中から呼びかける声心の底から湧き上がる黒い欲望破滅へと落ちていく快楽に僕の心は抗えないこれが本当の僕違うこれは僕じゃない助けて次回「人造人間機械だ」「ジ・アニメーション」「破壊魔」